A ptaki się liczą jako malowanie? Tak. Też tak, że nie tak zajebisty. Też tak. Poli? Nie wiem, co ja tu mam ładnie. atakować. O, to jest ładne. O tak, to jest zrobię. Żeby To Ładne jest. Minus Shift S. -ka. Tak, to Discord to przepiękne. To tak, to jest ładne.